Presented by Open Music. तोर मोन आइल दुआरा पतहरा हमर जनह जा फटाइल हो तोहरा तो ये हो जान तोर मोन आइल दुआरा पतहरा हमर जनह 烈的火。 गजरल हमर गोरी तहरा गेट पर बोला केकरा से अब मिले अइबू डेट पर जीता जरल हमर गोरी तहरा गेट पर बोला केकरा से अब मिले अइबू डेट पर डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय open music जन बहारू सतैले तो हो हमरा के तरपैले हो जन बहारू सतैले तो हमरा के तर ई जुदाई के सपना जब दुनिया कुछ केहू अब गोरी दुनिया से हटके देखो न फेरू कबहू पलट कमी कुछ रहे हमरा प्यार में जाइब काले कपन में लिपट के बाटे आखरी मुलाकात फिर होई नहीं बात प्यार के दरिया में बहबना जब दुनिया में हम रहबना कुछ केहू से कहबना हमारा पर नौतन को बीस बसवा हब हाँ, जाके ससवा राइटर सोन कहे सब सही देव सुनील के टूटल सब आसवा जन जईबू तू भूल अब मारी नहीं सूल रवि रंजन जैसे ढबना जब दुनिया में हम रबना कुछ केहू से कहबना धइले हमरा के तरपैले ई जुदाई के सपना जब दुनिया में हमरा अपना कुछ के से कहब digital recording studio, Moniari was presented by Open Music. चलो तो माल रोता माल रोता चलो सहियार मरवा में माल रोता अखिए के अपना उलो रवे से धोता चलो सो चलो सैया चलो चलो चल चल चलो सही मरवा में माल रोता अखिए के अपना लोरवा से धोता चलो सही माल रोता समझत बहनी ओकर बाटे मजबूरी रे ना बाबे बफा की दिल हमर दूरी रे हमर दूरी रे समझत बहनी ओकर बाटे मजबूरी रे ना बाबे वफा की दिल हमर दूरी रे फोन करहता बेरी बेरी रहिया चलो सहिया डुमरवा में माल रोता अखिए के अपना से होता चलो सैया में माल रोता चलो oh, oh. चलो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 रे तहरा के अब हम मुआ दे कह के तू चल कोइलू हमर कर लूं मिजाज हो रवि रंजन के न चैन मिले आज हो बाहर Spotify. Open Music. मरलू तुला तू प्यार में खिंचले बहरू लो सुमन रे तैस लकीर के प्यार में खिंचले बहरू लो सुमन रेखा तैस लकीर के बानी ना दे खाती सीना चीर के बानी ना बजो रंग बोली की दे खाती सीना भरेला केहू से कहेला दर्द दिल के आग डहकेला राइटर सोनू देव सुनील तो किहे ना तहरा पील के रवि रंजन देव सुनील तो किहे ना तहरा की दे हाथ सीना चीर के बानी ना बज रंग बली की दे हाथ सीना चीर के बानी ना बज रंग बली की दे खाद से नाचीर के अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक किस्मत में रब लगत प्यार किस्मत में रब बा बटूरे के नया तरीका छोड़ी सका से सीखले बा दिल टूरे के नया तरीका छोड़ी सका से सीखले बा दिल तुरे के नया तरीका छोड़ी सब कहाँ से सीख लेबा दिल तुरे के नया तरीका छोड़ी सब कहाँ से सीख लेबा छता रबी रंग जन से जुदाई न कोई के भरोसा हम बनी पछता रबी रंजन से जुदाई न सोनू गीतकार के खाली ऊ है चिखले सिखले दिल तूरे के नया तरीका चोरी से कहा से सिखले दिल तूरे के नया तरीका चौरी सकाहा से सिखले अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक तू ही presented मोरे वाला जानती जान बिना हमारा के बना रहा सुई देती मरे वाला रही रही हमारा के बहुत बुझाला सुई देती मरे वाला जान बिना हमारा के बना रहा सुई देती दी मरे वाला देव सुनील कहे वाला सुई दे दी मरे वाला सुनु बिना सुहूरत के अब न रहाला सुई दे दी मरे वाला जान बिना हमारा से अब न रहाला सुई दे दी मरे वाला डॉक्टर जान बिना हमारा के अबना रहा सुई देती मरे वाला रही रही हमारा के बहुत बुझाला सुई देती मरे वाला जान बिना हमारा के अबना रहा सुई देती मरे वाला रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा